السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم آه، عندنا موضوع آه، طبعا بعد اصدار ويندوز آه، 10 من مايكروسوفت طبعا حبيت انه اشارككم بهذا الموضوع وهو موضوع طبعا تحميل طريقة تحميل ويندوز الجديد طبعا شباب انا كتبت الموضوع وحضرته كله طبعا على مدونتي مدونة محترفين معلوميات شباب ندخل على الموضوع شباب بعد الدخول على الموضوع ان شاء الله آه راح يطلع آه يظهر لكم بهذا الشكل طبعا هاي ويندوز آه، عشرة جديد طبعا هاي الواجهة الجديدة للويندوز آه، طبعا ويندوز آه، جميل جدا وطبعا نقول احنا كنا ننتظر ويندوز تسعة لكن طبعا المفاجأة اللي ظهرت انه هو نزل مباشرة ويندوز 10 طبعا تحدد 9 ويندوز 10 مباشرة طبعا آه هذا الويندوز يمتاز آه، امتيازات خاصة يمتاز بالقوة والحماية والسرعة والثبات طبعا هو هو انا يعني ك كما قالت آه، شركة مايكروسوفت انه هذا آه، الويندوز يكون آه، افضل من النسخ الاقدم اللي هي ويندوز اكس بي طبعا في طبعا انتهى صلاحيته ويندوز 7 وويندوز 8 و8 واحد لكن العشرة طبعا مكمل للجميع طبعا هاي هي الواجهة الجديدة اللي هو اختلاف آه، طبعا اختلاف آه، مو كلش كبير لكن اختلاف انه بالواجهة قائمة start طبعا تظهر بهالشكل اللي هي ويندوز 7 وويندوز 8 طبعا الجمع بين ويندوز 8 ويندوز 7 طبعا شباب متطلبات تشغيل ويندوز 10 آه، طبعا لازم يكون عندك الشباب آه، آه، يطلع لازم يظهر عندكم انه ال hard disk على اقل تقدير يكون 16 جيجا طبعا اذا كان عندك ال RAM 1 جيجا فننصح بتحميل نظام 32 bit. اما اذا كان آه، RAM ال RAM RAM اللابتوب او آه، الحاسبة 2 جيجا فيمكنك تحميل 64 آه، bit. طبعا هاي هي طبعا تحتاج ايضا الى مايكروسوفت دايركت اكس 9 Graphics. طبعا هاي متطلبات تشغيل طبعا متطلبات جدا بسيطة ما تحتاج لها تقريبا نفس ال Windows 7 شباب الآن نأتي إلى آه، التحميل طبعا تحميل آه، النظام Windows آه، نظام 64 bit طبعا نضغط على هذا الرابط بعد الضغط على هذا الرابط طبعا طلعنا لنا بهذا الشكل ننتظر ننتظر خمس ثواني بعدين نعطيه سكايب اد مباشرة راح يبدأ بالتحميل ما تلاحظون شباب هذا النظام المصري 64 بت حجمه 3 جيجا و81 طيب غا طبعا لان انا عندي محمله هاي هنا هاي الواجهه شباب بالنسبه للنظام آه، آه، تحميل 32 بت نضغط هنا ننتظر ايضا 5 ثواني بعض بس نظر سكاي بار راح تظهر لنا وهي باثنين اثنين جيجا فاصلة ثلاثة وتسعين ميجا بايت الشباب اللي هنا ينتهي درسنا طبعا شباب لا تنسون آه، زيارة آه، صفحتنا أيضا على الفيسبوك طبعا هنا تقدر تنطع إعجاب على الصفحة مباشرة وهنا الاشتراك في قناتي تحياتي لكم شباب ونلتقيكم في درس آخر إن شاء الله في أمان الله ورعايته